kami berada di Liku 9, Kota Bengkulu. Memang benar disampaikan banyak orang bahwa di Liku 9 ini uh, sangat indah sekali pemandangannya dan apabila kita melewati jalan ini tentunya kita harus lebih berhati-hati karena ya kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan kita bisa menikmatinya dengan bahagia bersama keluarga. Di Provinsi Bengkulu banyak sekali tempat wisata yang dapat kita kunjungi, di antaranya Pantai Panjang, Pantai Sungai Suci, Benteng Malborok, Sungai Tikus, Bukit Kaba, Danau Dendam Tak Sudah, dan masih banyak tempat wisata lain yang dapat kita kunjungi. Apabila kita melakukan perjalanan ke kota Bengkulu melewati jalur darat, baik menggunakan roda 2 ataupun roda 4, pasti akan melewati tempat wisata yang sangat menantang. Ya, perjalanan Liku 9. Mengapa disebut Liku 9? Karena ada 9 tikungan tajam yang menantang. Di jalan raya ini berkelok-kelok, berada di atas bukit dan banyak tikungan tajam serta jurang yang dalam. Untuk itu tentunya menuntut kita semuanya untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan di lokasi ini. Apabila kita merasa lelah dalam perjalanan, alangkah baiknya jangan dipaksakan untuk terus berjalan. Gunakan waktu kita untuk istirahat. Karena di atas puncak Bukit Liku 9 ini kita dapat menikmati panorama yang indah di bawahnya. Sambil menikmati segarnya minuman kelapa muda atau sekedar berfoto-foto mengabadikan momen terindah kita dapat menikmati kesegaran alam di atas puncak Bukit Liku 9 ini. Dari kawasan jalur Liku 9, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu, dikabarkan.